yordam va qarshilik darajasini aniqlay olish va to'g'ri chizish qobiliyati har bir treyderda bo'lishi kerak bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biridir darajalar bu yapon shamlari grafik figuralari va sham patternlarini muvaffaqiyatli qo'llashimiz mumkin bo'lgan yagona joydir bizani qo'llab quvvatlab kommentariy va layklarni ayamasdan videolarimizni yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat kanalimiz rivojiga qo'shayotgan hissiylarni unutmaymiz joninglar omon bo'lsin hammaga salom internet sizlar bilan dado bugungi videoda siz yordam va qarshilik darajalari trading asosida nima uchun yordam va qarshilik darajalari shakllanadi qanday darajalar mavjud grafikda darajalarni qanday chizish mumkin degan qimmatli ma'lumotlarni olasiz Yordam va qarshilik darajalari trading asosidir. Yordam va qarshilik darajalari support and resistance bu narx grafiklarda har doim yo'nalishini o'zgartirgan darajalarga aytiladi. Bu joy har doim treyderlarni jalb qiladi, chunki katta xaridorlar yoki sotuvchilar har doim yordam va qarshilik darajalariga o'z limit orders chegara buyurtmalarini qo'yishadi. Aytishimizda mumkin, yordam va qarshilik darajalari bu treyderlar narxni haddan tashqari yuqori yoki past deb hisoblagan darajalar. Shuning uchun har doim yordam va qarshilikning rollari o'zgargan darajalarga, ya'ni yordam endi qarshilik yoki qarshilik endi yordamga o'zgargan darajalarga qarashimiz kerak. Undan tashqari, kuchli narx tiklanishi sodir bo'ladigan asosiy darajalarga e'tibor berishimiz muhim. Nima uchun yordam va qarshilik darajalari shakllanadi? Nima uchun darajalar shakllanib borayotganini tushunish uchun biz talab va taklif egri chizig'iga qarashimiz kerak. Narxni oshishi bilan taklif egri chizig'ida sotiladigan birliklar soni shunchalik ko'payishiga e'tibor bering. Oddiy qilib aytganda, narx qanchalik baland bo'lsa, shunchalik ko'p treyderlar o'z pozitsiyalarini sotishni xohlashadi. Talab egri chizig'i esa butunlay teskari, narx oshgani sayin sotiladigan birliklar soni kamayadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, treyderlar yuqori narxlarda sotib olishni xohlashmaydi. Yordam va qarshilik darajalarini treyderlar hozirgi sharoitiga qarab sotib olishga yoki sotishga tayyor bo'lgan narx darajasi sifatida belgilashimiz mumkin. Bu xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida to'qnashuvni keltirib chiqaradi va bu ko'pincha bozorni yo'nalishini o'zgarishiga majbur qiladi. Qanday darajalar mavjud? Yordam darajasi, support yoki talab zonasi. Bu grafikda xaridorlarni potensial kuchi jamlangan zona. Boshqacha qilib aytganda, buqalar aktivni sotib olishga tayyor narx darajasi. Qoida tariqasida bu zona har doim pastda, xuddi narxni o'sishiga yordam berib, pastdan ko'tarib turgandek. Qarshilik darajasi resistance bu grafikda sotuvchilarning potensial kuchi jamlangan zona. boshqacha qilib aytganda ayiqlar aktivni sotishga tayyor narx darajasi qoida tariqasida bu zona har doim yuqorida xuddi narxni o'sishiga qarshilik qilib pastga bosib turgandek narx yordam darajasini buzganida yordam qarshilikka aylanadi aksincha agar narx qarshilik darajasidan chiqib ketsa qarshilik yordamga aylanadi katta time framelardagi yordam va qarshilik darajalari ko'proq kuchga ega bo'ladi narxning yordam yoki qarshilik darajalarga harakatining mohiyati va ularga reaksiyasiga e'tibor berish muhimdir. Agar narx darhol teskari tendensiyadagi darajadan qaytarilgan bo'lsa, unda bu darajani muhim deb hisoblash mumkin. Agar narx ma'lum bir darajani bir necha marta sinab ko'rsa, kichik orqaga chekinish hosil qilsa demak yaqinda bu daraja buziladi sving zonalari bu pasayish yoki ko'tarilish tendensiyasida narx qaytgan oldingi zonalariga aytiladi agar tendensiya kuchli bo'lmasa narx odatda oldingi chekinish chegarasiga qaytganidan keyin harakatini davom ettiradi grafikda darajalarni qanday chizish mumkin yordam va qarshilik darajalari jadvaldagi chiziqlar emas balki maydonlar yoki zonalardir ularni soyalari yoki shamlarining tanalariga qarab aniq chizishga harakat qilishning hojati yo'q narx iloji boricha ko'p sinab ko'rgan darajalarni belgilashga harakat qiling darajani bir marta chizsam bo'ldi u qotib turadi narx quloq soladi bu chizig'imga deb orzu qilmang bu unaqa ishlamaydi bu odatda narx maksimal darajaga yetib boradigan joy topmagunigacha sizdan belgilagan darajani yuqoriga yoki pastga siljitishni talab qiladi barcha muhim darajalarni belgilash uchun jadvalni j orqaga qaytarib yuborish shart emas ko'pincha treyderlar faqat joriy monitor ekranidagi darajalarga qarashadi shuning uchun o'rtacha 100 ta 150 ta sham yetarli bo'ladi Faqat time frame'larni ko'tarog'ini olish kerak. Misol, siz 5 minutlikda ishlasangiz, darajalarni 15 minutlikda belgilashingiz kerak. Darhol ko'rinadigan asosiy darajalarga e'tibor qarating. Grafikdan juda ko'p darajalarni chizib tashlamang, faqat asosiylarini belgilashga va ikkilamchilarga ko'p to'xtamaslikka harakat qiling. Nima uchun sotuvchilar yoki xaridorlarning fikri ma'lum narx darajasiga to'g'ri keladi? Nima uchun yordam va qarshilik ishlaydi? Texnik tahlil nazariyasida bu o'z-o'zidan amalga oshiriladigan prognozlash masalasi ekanligiga ishonishadi. Ko'pgina treyderlar grafik tahlili uchun bir xil asboblardan foydalanishganlari sababli. Eng asosiysi bu yordam va qarshilik darajalari bu deyarli barcha treyderlar tomonidan foydalaniladi agar hamma bir xil vositadan foydalansa u ishlaydigan vositaga aylanadi xuddi pivot darajalari yoki fibonacci darajalari kabi o'z o'zidan ushbu vositalar hech narsani taxmin qilolmaydi lekin ko'pchilik odamlar ulardan foydalanishgani sabab ular ishlay boshlaydi Shuning uchun vaqti ketkazmasdan etib o'tgan gaplarimizni mustahkamlash uchun amalda qo'llashni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz time frame ga ahamiyat bering. Misol M1 da ishlasangiz, kamida M5 ga o'tib, narx darajalarini belgilab oling. birinchi navbatda ko'zga tashlangan eng yuqori va eng minimum narx darajasini belgilaymiz keyin ikkinchi darajali zonalarni belgilaymiz bo'ldi ortiqchasi faqat xalaqit qiladi oldinda bizani trend liniyalari va ularni aniqlash indikatorlari haqida va boshqa kuchli temalar kutyapti layk подписка esdan chiqmasin shunda o'tkazib yubormaysiz joningiz omon bo'lsin sizlar bilan dado bo'ldi Capitão de areia, capitão de areia capitão de areia. Todo abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia.